yes um, mbalamusiza mwenna ab'ekitiibwa mujeebaleko gyonna gye mutuusaako engalo baganda bange mwenna sijja kubamenya yonna mu mawanga gye musinzidde mbeebaza nnyo mwenna mwenna emirimu gye mukola naddala struggle yaffe eno gye tulimu nga bwe twabagamba nti struggle muno abaganda bagamba nti bwoba simanya ogira enswa bwekyusa simanya ki egundi envubo nga naawe okyusa these are the things that you have done twabagamba nti kati struggle museveni we yali agisuubira oba ne bakwano be okutambulira then yakyuka njagala musharinga evidiyo eno njagala muntagingira abantu mwenna mwenna mwenna mwenna mwenna mwenna naddala njagala muntu agingire omwami nsereko muhammadi gwetumanyi nga nyereko muhammadi njagala muntu agingire afande muhozi njagala naawe afande muhozi obeere ku vidiyo eno njagala muntu agingire omwami lwabwe ogwo naye njagala abeere ku gundi eno njagala muntu agingire the state minister wa, wa foreign affairs oliemu oba mugitaginga evidiyo eno mugisale mumwe n'abamidiya companies mwe nankimanyi vidiyo zizaffe bwetumala ozikolamu nga muzisalamu nga mukonjera nga mwogera byonna byonna ebitaliiwo oba mukitegeera so njagala mwenna mwenna mubeere nga musembera ku vidiyo eno njagala vidiyo eno etambule bulungi nnyo ate mukwate ekkalaamu n'olupapula kubanga byenjogerako njagala okubagamba byenjogerako i can stand for them even if it's propaganda even if it's blackmail even if it's what each and everything change muvidi yenu i will stand for it should you produce me in the court of law i will stand for them buli ebigambo byenjogera wano come where i am open a case against me then i will stand against them era eh, nabuye masitula agambye nti enswa bwekyusa envubo nga naawe okyusa museveni wakyusa nebakwano bo naffe kati twakyusa therafo kati tugenda kukukuba mu nkuba ate jyo gyotamanyi oh. uh <laughs> -huh. so mushe, mushe, video eno you know? mugyongereyo njagala okubawa amawulire ge muwuliddeko ne ge mubadde mulaba agatambula okusooka njagala okubatumirako mwenna bannyinaze mwenna bwenna bannyinaze mwenna baganda bange mwenna mwenna abalwana olutalo luno bannange njagala okubagamba mutuwa amaanyi era baganda bagamba nti eryokanga e, netonya noomanya ensiisira bwe zenkanya emyoyo because you guys am very very proud of you bannanga basiba bagamba mbusimanya omanyi ne bosekula ebinyeebwa fe we twagendanga ewajjajjaffe masaka eyo nga betusekula ebinyeebwa temubulamu mpulunguse naye tebaddamu ne babagamba nti bannayuganda muli babi bannange bannayuganda muli balungi eryokanga ekintu kyalumbuye kino kiroka ne kibaawo ive seen how cooperative you guys are amasimu ge mutukubidde imagine n'abantu ba nrm benyini nyini nakubira essimu nagamba kale labaabo bebesiriwaza banange mwekubireko mu ngalo bwobanga ohashtag nze nti frirumbuye weekubireko mu ngalo bwobanga ohashtag ng'osindise twitter weekubireko mu ngalo era mbasaba mwenna mwenna musharinga evidiyo eno kibalume kibandugudde kubanga tuli united bannange ono bobi wine yajja kutuunitinga temwakikomya kuba edi mutwe temwakikomya kubaani you are still united even if we munawulira nti kojja omugezi bamusibye even if we munawulira nti kojja omugezi bamusse nze omukyalo owange ambuuziza wano nagamba whats going on oyo lumbuye yaani who is lumbuye oyo atadde ensi ku stand still embase yettaka yebuuza whats going on banange banange am very proud of you banange thank you very much thank you very much basupporters bannange guno omukwano gwe mutulaga era ne rumbuye bw'anaakomawo bw'ati agenda kutandikira we yakomera era njagala okubakakasa nti rumbuye bamuloketinze rumbuye afunise tusabe allah subhanahu wataala nti abamusajja bamukwata tebamukuba biisiiso naye ne bebanamukuba ebiyiso eno medication eri better ogenda mugenda nemukola ekintu omuntu ekintu ngaate mugenda muyamba buyambi kati bulumbu yalinga hot cake canada mwagala america mwagala bebuuza who is this man wano babadde bambuuza aba authorities who is this man atadde ensi ku gundi lumbu yenjovu mwasindise obuveera mmwe bamuhoozi musindika bano bawala bagundi bano bawala bani boona omwami ani ono ono yali former minister wa foreign affairs saamukuteesa abantu bemusindika tebamanyi kukola bintu wamukitegeera abantu bemusindika temumanyi kukola bintu musheyaringa evidiyo muyite bannammwe wamukitegeera kaakati nga sinaba kugenda kansooke mbasomera ekigundi kino mundowooza abasinga mubalabye mbadde njagala kuvuunulira abo bannange kumanyi bwe tujja ebiwandiika ebimu tujja biwandikiddwa mu bifuutifuuti bigambye nti we have reliable confirmed from trusted sources within tax security that human rights activities lumbuye is in custody of the tax security ekyo kye twabadde twagala nti lumbuye afayindingiddwa out ng'ali muki abatake bebamukkiriza bebamulina bali bamuwanze bwe mwamwabudakiti nze ne mumuwanda kubanga yabalemeredde mwayagadde okumuteeka mu kaveera ako mwayagadde okumuteeka mu kaveera ne bigaana lumbu yenjovu mwemwenamwena abali wano abatulaba mutuzanyisa okuva ku pulezidenti waffe buli muntu wa nuupu gwe mulaba nga alina akantu kano eyo eba njovu ate ekibi muyina buveera ate n'obuveera bubuno mwagala bbuwera There is intense efforts by Ugandan security to have him and other 15 others deported, even though Turkish authorities are reportedly to be making further investigation. Mwe mumaze okusindika lumbu yono abalemeredde hmm? kati mumumuwayiriza ndabye ne nono gwe tusimanya nono simanya nyereko aposti nze mu passport ye yaggwako ai kibi mugera ne mulowooza nti amateeka bwe gakola mu kisi kyammwe ekyo kifailed state n'amateeka bwe gakola europe gundi taka eyo gye mulaba eri half europe half the other gundi takere kati teyinza kukola nsobi yonna waliwo pending case ya kashogi ono omusajja omusaudi gwe basalisa omusumeeni tekyayinza kukola nsobi yonna njagala mutegezeze bano bagundizi be uganda this is not uganda temusuubira nti eno gyetuli mujja kujja mbu olwokuba kojja omugezi mbu simanya ayogedde kino okuba essimu mbu bankwate okubira polisi yekawempe okubira polisi yenansana mbu enkwate n'abataakana kati mumakasukidde they need to know because they don't want to make any mistake Take mwe temukimanyi lwaki ekozesa amateeka ga Europe naye nga take teri mu Europe. Fo okuva wano genda mu Europe mu take twetaaga visa. N'ate tewaliwo strict gundi. Eki eki kye mutategeera. Omanyi lwe mubeereeyo e Uganda. Mugenda ne mubeereeyo nga ne musuubira nti life ends in Uganda. Kati Uganda ziri sawa meke. Uganda ziri sawa satu nedakiika kumi na ttaano. Enzikiza ekutte. Mwina leke Victoria. mulina owen falls damu amasanyalaze ge mulina wallahi teri nsi egalina mpozi zimbabwe eyo eyo wansi eyo naye ne mulema ensi kati ensi buli woyita ekutte weeti 35 blood years you've done nothing that's how primitive you guys are thats primitive how you are musuubira nti ebintu mujja kujja ku floor of parliament mukube ebikonde ene walala tebikola kati kyenjagalo bagamba nti lumbuye has been located those are very good news bannange lumbuye okubeera ngaafunikiddwa wali ffe kyetwabadde tufaitinga nti lumbuye tazibwayo uganda ate mwabadde mubeera kukikola ne mumusirisa lumbuye ne mumutwaliramu egyo emigugu gye mwabadde mugamba eno diiru erimu abantu bangi eno diiru yabaddemu abantu bangi mwasoose ne mukozesa abataaka okumwabudakitinga naye mugenda kulaba taka egenda kuddayo takish gavumenti egenda kuddayo retrivinge cctv zino cctv size uganda zemusuubira mbu naamasanyalaze gagenda kuvaako siwe kiri dosnt work like that banange kibi banange kakibi nekibi mulina nalaba wano mukyala museveni ngaze wano last time bwe yajja wano ng'alina oba abajasi nga bameka bonna nobali muleeya banange things are not like wane ireland owa polisi tabeera na mundu era wane wa polisi ogenda naye n'omubuuza n'omubuuza ndi kiki ne wakuyimiriza ku street n'omugamba sijja kuwa layisinsi yange because you have the right ne uganda oba wankubyedde sasi things are not done like that so bana uganda please mutegeere muganda wafe azuuliddwa kakati nno tugenda kubalagirako bwereere mugenda kulaba bannayuganda ab'omu uk mugenda kulaba bannayuganda ab'omu canada mugenda kulaba bannayuganda abaawa lumbuye lumbuye mugenda kulaba agenda kubeera ikoni mugenda ne mukola ekintu nga musuubira nti nno mwakoze kyovaolaba nga nabagambye eggulo bano abasajja they are not going to make a statement about the arrest of lumbuye they are not going to make a statement because ekintu kino bwe kiba akafayaringa ate njagala okukakasa gavumenti ya uganda nti ffe gavumenti ya take tugenda kujashuwaringa nti mwayingiza baterorist mutake okubeera nga bakaringa out illegal activities we are going to assure the turkish government we are going to assure them mukitegeera lumbuye mwamukutta against his will ebyo byonabyonabye mwamugambye mwabimugambye against his will olowooza babadde tebakimanyi nti pasipooti ye yaggwako abantu abali ligale mu ttaka okimanyi ate nno njagala okubagamba unlike emmwe uganda the every state however a person illegal legal he has entitlement kati lumbu yawo nga bembadde mugambo passport yagwawo emotoka nemukona ambulance wejja tebuuza emutwala butwazi nemuwa medication however lumbuye ne bwabadde ali irigal ettake okumukomyawo euganda first and formost mwabalemereddwa mwabadde era kyova olaba okera olyemu bino byeyabadde yeyogeza byeyabadde yeyogeza kati waaki gundi yekyuse lwaki okera oliemu your statement has changed today oyogedde bwoti kulo yasoose ne kakasa nti baakolaganye n'ebitongole ebikuuma ddembe okuli ebikya polisi ensi yonna interpol okukwata lombuyi oyo kyakakano babisambaze mhm. minisita omubezi w'ensonga zebweru henry okero dm ategeeza kyabasa nti gavumenti erina kyemanyi ku byokukwata lombuye nti kubanga tebalina buyinza kumukwatira mu nsi etali yaabwe mhm. waliwo n'ebiwulirwa nti mu budde buno fred kajwi tamanyiddwako mayitire ensonga zalumbuye era zongedde okufuuka namulanda waliwo n'ebiwulirwa nti abebituluuki be bamukutte nga bamulanga obutabya na biwandiiko byokkeeza kubeerayo era nti wakomezebawo uganda akadde konna mhm. kyokka minisita oriem agambye nti bino byonna ebigenda mu maaso bo tebabimanyi mhm. Even was arrested, uh, we're not even up to now, we cannot confirm he was arrested. But even- oriemu you are very very very very or because you are paid to talk and act stupid that's why your brain ceases to exist yesterday you said he has been arrested that's what you mentioned yesterday yesterday you said he has been arrested and is in custody and you are working together with them so that he can be extradited to uganda extraditing someone does not it's not like someone coming from guru to, to kampala no there are some laws there are some cases balina ebintu byebaconsideringa okitegeera lumbuye has never committed a crime lumbuye has never committed a crime so you don't have any position to extradite him okitegeera era nebwemugamba nti naakoze ate mulina kyemutategeera nze kojja omugezi okuyingira wano ireland temusuubira nti fe abasinga okujja wano tuli basiru tetuyingira na passipooti abasinga muli basgwagwa nnyo wamukitegeera muli nze kojja omugezi mulabawo wano muntaddeko wanted mumuneetaaga for what kiki kyenjogera wano ekikyamu have i ever killed anybody have i ever killed hazirumbuye ever killed anybody mbu he abuses the royal family bring me a video nga rumbu yavuma royal family bring me a video ngalumbu yavuga abika ah, royal family nze kojjo mugezi wano nze nabavayo ate muddeyo mu video zange omunyimugenda ne mulowooza nti bwe tuba tukola tulina ba pr lumbu yaina pr ku page ye nze nyina pr more than 4 or 5 each and everything that you see i type there i have to consult my pr chovola banga each and everything i type because i know i'm accounted for that anything I am told, go and watch my gundi. Mumusubira tufubutuka eri kumyenge bigere ne tumalaga typinga. We are very wise. Rumbuye has never said nti kabaka afudde. Nze navayo wano ne mbagamba nti kabaka ayinza okuba nga zempewo ezikuŋunta. Ayinza okuba. Kati bw'otulanziratinga ekigambo ekyo ayinza okuba. You can't convict me with that word, my friend. Never. Bwe nteekayo nti unconfirmed report. You cannot confirm unless I confirm that I've stated it to to that that it's unconfirmed. Okuja konga te mwasoma. Chovola nga mwino yo minister of education yafana na bwatyo. Kati mwene mwene mujubileti nga rumbuye rumbuye mugenda muleta rumbuye rumbuye he has to come here he has to go where? Ate chintu chino tugenda chididginga kubanga there is a chain. Rumbuye abadde tasula mu mukumpi n'abannayuganda there is a chain mwena mwena mugenda kutya era njagala okugamba bwoba wabadde minvolved mu kusapulayinga zino guns ezazze nezi abudakiti nga lumbuye weerabirire kubanga lumbuye enjovu oba mukitegeera mwakedde wano ne mujubire ti nga lumbuye tumukutte era lulo era lulo kati ate mwegaana emitwe gino bwe muba mwagala okukwata bapropaganda lwaki temusooka nemukwata tamale mirundi tamale mirundi yavuma kabaka open the light bemba mwagala okukwata propagandist lwaki temukwata gashumba gashumba wano yavuma katikkiro namukolaki namusasamwazabwati kyemwakola mwayita kagashumba nemumukwasa ekyokyoja mumiro kyova olaba nga yasirika bemwamwagala okukwata babugundi mwamenya bano kalisitika mwako kemwakola akekisiru kaye wisdom yaliyo ate kaye wisdom yabawoninga muddeyo ku statement yakaye wisdom gyeyali akola nabagamba bannange you have to be very careful bemba mudiringa nabaana naddala fe abaana abacrossinga boda zammwe you have to be very careful when you are dealing with us era mujja kukwata obwo obusiisisi obwo obwekisiru naye omuntu nga nze kojja omugezi i can cost the aid that is being given to you gwe museveni by the irish people tosuubira nti osobola okujja wano nojja ga mumanyira era bwojja wano come kill me then go nemanya they will investigate temuddangamu okumanyira abaana be mulaba nga muli kabuye boston oyo mumulaba mu america patricia seungu mumulaba ebungereza awo nomani mumulaba esouth africa awo mpozi nomani mumulumbe mumunyige bunyizi temuddamu okumanyira abaana abali ebweru obalaba n'ab'e uganda mutasobola kumanyiira temuddamu okutumanyiira because we know where we are standing omwana bw'aba yakuleka n'agenda into the other country that country lies responsible that country turkey signed the geneva convention tontabaala nange siri kutabaala then why do you send goons there or pretendinze nti bagenda ku real life concert why do you have to send them okitegeera lwaki njagala okubagamba mmwe mwe mutulabira wano mutulabira wano ne pulezidenti waffe oyo mumulabiraawo tuli mazzi mawanvu mwasiba ba edi mutwe nga musuubira nti tuli mazzi mawanvu mwe musigale n'abo babeesiye bammwe abo aba entertaininga comedi wammwe kati mulabe ali commentator araninga simanya bigundi bet online musigale n'abo bemwamanyiira naye kyagulanyi mulina okumugjako engalo kati zaake atuuse ate zaake bwe mugeza naye nemu zaake naye tugenda musportinga tugenda kumuteeka mu international limelight zaake came to defend a human rights an activist he came to know what is going on because heis the shadow minister i mean heis the commissioner, commissioner. kati mugeze mu matuuka e uganda mumuteekeko agagagalo gamwaga agawunya obusa then mugenda kulaba mpozi mumutte bussi zaake mulowooza okujja eno he was advised okugenda ettake temulowooza nti yafuutuse bufuutusi nga gwe ensereko bwofuutuka n'ogenda mbidiirudiirwa ebyekigwagwa ate gwe ensereko nkujjira nsereko nzija gy'oli nsereko twali twakuteekako gundi nga tukulese naye nsereko this time opamye gye gava musharinga video netuka kunyereko Muhammad this time apameje gava Ho muchitegera this time opameje gava this time opameje gava so bana Uganda please okusoka mbebaza omulimu gwe mukoze mwenna mwenna bawo twitter mu tweeting Turkish government mu tweeting Turkish government in ministry of internal affairs such that rumbuye agenda afune medication bamukebere mumukole good enough tusobodde okusekiwalinga looya kuba mukitegeera good enough tuso n'abataaka batubuuzizza nze wano bambuuzizza ku embase ya wano what is going on who is this rumbuye rumbuye afuuse enjovu nga mwagala giteeka mu kaveera kuba mukitegeera ekizibu kye mulina mwawamba eggwanga eryo nga mulimbyerimbya abantu mubaddewo ku bulimba thats why you don't have any investment thats why you goons who have ruled our country for the last four decades you don't have goons the only the only eh, i mean you don't have any any what any investment the only investment you have mbu muguddewo essomero eggulu kati musomesa baki amasomero gabalemye okuteekawo amasomero mudidde amasomero ngaamakerere university mugadibiza mbu kati muguddewo essomero lyawa salimu sala guddewo essomero mm. bannange you can bring someone from the village basajja mwava mu byalo ne wallahi ebyalo tebyabaggwamu you have demonstrated how stupid you are aha bannange sometimes kakati sometimes ebintu bikola ki ebintu bijja there is a reason lwaki ebintu bibaawo bannayuganda bannange mumanye okukwatibwa kwalumbuye twategedde kwabadde kulina ebirala bye tugenda okutuzuukusa bituzukuse gwe woli bwobeera activist wekyekingeko ebintu ebiri kuli sarawuni naddala baganda bange mw abali mu busisisi ngaobwo bu dubayi dubayi eyo wawamwe ba activist mwegendereze abantu bemutambula nabo wamukitegeera mwegendereze abali e south africa eyo bamafiya mafiya abayitirivu mwegendereze allah subhanahu wataala kyovola batwagala nnyo wamukitegeera allah subhanahu wataala nyabagamba wano namboze nga tanasala ddiiro namboze nga tanasala ddiiro namboze twali ku laivu gwe gubajjo walinawa bobi wine bobi wine n'omutwalira essimu n'omulaga nga nze nerumbu ye tuli ku namboze oba okitegeera nawulira purezidenti ngaakugamba nti bakole ki bagambe bastopinga ekintu ekyo omanyi president waffe is a very smooth guy is a very smooth leader ayagala n'omuntu atamwagala oba okitegeera naye njagala obbagamba twagenda okuwulira ekiro namboze ebyo saagala bikuzaamu kubanga namboze wasala eddiiro namboze n'okola ki era nambozi yababuuza wano n'abagamba nti ono omusajja ayogedde ku sipiriano lwanga n'agenda n'ayogera ku katumba wamala ne bamukuba ono omusajja lwaki temutuula naye ekibi obusiru bwe mulina kyovalabanga eggwanga lino ligenda kubalema okufuga zino ensi zino bwe ziraba omuntu ng'oyo ng'ayogera ebintu ne bibaawo oyo omuntu zikolagana naye rasha ebikola amerika e, bungereza wano ebikola amerika ebikola wamukitegeera naye namboozi yababuuza kati mulyawo njagala okubabuuza kino ekintu kyandibadde very simple lumbuye wabayogera ebintu nebihappeninga mwebuuze mwe mwenyininyini where is the problem lumbuye ajjawa informationi mwebuuze kubanga nammwe abovubuka obwo bwe mulina obwo nabwo bukooye bwe mutuma okuasasinati ngaabantu nabwo bukooye bwagalako ebeta uganda because omusajja bwasasinati bwomutuma kati nga bano be mwatumya ettake bakimanyi missioni yagundi bano tebagenda kuddayo wamukitegeera abantu bonna bonna abaana be muwadde mutuma bonna bonna tuwulira mbu mubakoze eki mubasse mubamazeewo muyige bwe bakola emirimu simwe mukamakama mukola obumafiya wano ensi zikola obumafiya bungereza ekola obumafiya naye bwebwekkirira naffe bwe tunajja mu buyinza naffe tugenda kukola obumafiya naye in a very professional way naye mwe mukola ebyobusiru omusajja lumbuye why is he threat to you If you can't defeat someone, then join him. Echo chemutakiriza. If you cannot defeat Koja, then join me. Rumbuye abambu demwena. Rumbuye wano mumwe sibako, musimanya vumya Buganda. Nabagama wano fena fena rumbuye fetu amusoka ku internet kuno. internet kuno mwali mwagikyusa nga muliko ebyo byakuli byaku era kyovalaba abantu bagikwano nga boogera bya bulimbalimba buli lwe muleta ka diversion kamwe mubadde muleesa ka diversion ka kenzo tukakubye kubanga internet yeyokezza for the last consecutive t days nakugamba mu seven bwoba oli mugezi nammwe mwena mwena bamuhozi simanya mwebajjana ti mugeze muefiise mugeze muefiise mutuule wali just mulabe internet bwegenda okwaka museredio abantu baddukira kuno musse buli kimu kyonna communication system ze uganda abantu ne baddukira kuno mutakisinga internet abantu ne bagenda ku vpn if rumbuye is a threat to you guys then why don't you join him why don't you join him lwaki musindika bino baferiya nga bansereko why do you have to send ferias like nsereko mwe mwezira kintu bobi wine kyakomunicatingako because bobi wine ye yabafuukira ekizibu ng'ate akyali kizibu gye muli i want to assure you this kati mulumirwa bobi wine apositinga aliruddawa wano mwali muvuddeyo wano musenika amannyo muvuma gundi rubongoya kati rubongoya lwaki tababuulira bobi wine gyali mwabaddautinga rubongoya rubongoya avuddeyo n'akasipositinga n'akugamba nti rubongoya i don't saagala rubongoya abeere 100 gendi kubanga nze n'omukazi owange siri 100 naye tali 100 gyendi mwe bino ebye mulina mwe i trust you i do what lubongo yavuddeyo n'akugamba nti omuntu bw'aba ayogera ekintu weebuuze lwaki akyogedde omusajja yaleeta egundi ya bulange mmengo mwe mwenna mwenna abali wana batiitibya awangale ayisa abasajja awangale bikibi wallahi kabaka ngaggwawo nga kabaka ggwawo naye mwena mwena muli eno muwangale ayisa abasajja awangale kati bwe bakwatidde ku ttaka mwena mwena ne muyima ne musituka omusajja n'abajja n'atusu ne tukimulekera ekintu kya busa abasajja naye omusajja oyo tavumangako kabaka omusajja oyo ye yavaayo n'ajja n'ayogera kabaka wallahi mwamukwasa mukula mukula n'amuvuga ku ttaka n'amutwala pakawa e kenya kabaka owaffe ne mumuyisaamu ekigundi ekityo nemuvoola muvodde buli kintu kyonna kyonna kati wavaayo kano kano kasimanya kaanika kaseruluma mugundi njagala muntu agingira ensereko kati mbagambye ekyalumbuye ekyalumbuye bannange mbasaba mukole ki ate kino njagala eno message njagala muntu agingire baganda bange mwenna abali ettake baganda bange mwenna abali ettake mwenna mwenna naddala aba people power mwenna please please abaganda bange mu aba people power mumanye ffe tulina coordination diaspora coordination president waffe atuula mu america atucoordinatinga bwe tuba tukubakubidde nga twagala information we really want information era mugenda kufuna information okuva eno ngaabantu baagala kujja lumbuye bamukole bamufunire everything which anyway ebintu ebisinga sagala be discussinga wano bwe tubakubira amasimu please mukwate amasimu gammwe because naffe tuli we are very busy okitegere naffe we are very busy kakati njagala muntu agingira ensereko muhammad nsereko muhammad opositons olwaliro nogamba mbu confirmed the goon made an overstay in, in turkey since 2018 mr bean had no courtesy to seek asylum he thought his hypocritical backers would help him nsereko wano wasooka njagala muntu agingira ensereko n'abamugoberera nserekonza omanyi bulungi bakitaffe bakitaffe bamanyiganye bulungi bakitaffe baali ba mukwano nsereko njagala okugamba nkumanyi bulungi ngaoraninga bizinensi za muhoozi e zambia era nsereko nkimanyi zambia egenda kuba ne elections nga 15 nkimanyi kubanga museveni akolagana ne lungu kubanga museveni ayigiriza lungu engeri gye babamu omusolo era mu zra abanyarwanda gye bali bangi abava mu ura nsereko nkimanyi gwe bali olaninga bizinesi za muhoozi ezambia nezifa katonda talyanguzi nsereko tukumanyi bulungi ate this time opamye gye gava this time olinye yamagye nsereko singa tove ku pulezidenti waffe kyagulanyi sentamu njagala wano mushearinga evidiyo eno nsereko njagala okugamba nti omungu gwe yazadde nendaawo ezaala allah gwe yawadde oyo bobi wayini gwe mulaba awo temulowooza nti yazaalibwa bwatyo naye he was given lack to allah subhanahu wataala oyo omusajja ayina omutima oyinza okwebuuza nti oyo omutima gwa kikaaki ate n'abantu bakolagana nabo bonna bonna balina emitima oyinza okwebuuza nti gyakikaaki because when you work with bobi wine bobi wine akuinfluensinga akutransferinga into a right person era mbagambye uganda eyo egenda kufugibwa bobi wine naye the first one year mugenda kulaba uganda ngaekompitinga n'obwo obusiisisa obulyawo because omwana ono ayina omutima omulungi kati mwensereka ekisinga okubaluma omuntu gwemwali mulaba ku street kati omuntu akoze eki kati ekibaluma gwensereko bwojjeno wekukutiriza mu bugundi bw'abantu you can't even afford an hotel nserekwa yekanashua you oli e uganda wepankamba olina sente naye baganda bwe bali wano germany bafumbirwa ebisajja ebikadde lwaki tosooka kuyamba baganda bo if uganda is safe if uganda is whatever why don't you help your sisters who are, who are being bothered in germany here bambi munansonyi wamwe banyinaza okubaleetamu kubanga bwe muzaalirwa n'ekinku nejje nammwe ate mukola ki nzereko olina muganda wo wane croidon musajja musiraamu mulungi oyo yatugamba nti bannange temunsembereza oyo munsereko muyaaye nzereko tonazimba na nnyumba mukyala meri yakyambadde yakusuza gyoddaawo n'odda wano n'omanyira Numanyira Bobby Wine omusajja yali yeeyiya ng'akuba essada wallahi n'azimba ennyumba ng'eyo gwe kyoliwo kuyambala tommy holifila tommy holifila doesn't help you anything nsereko wabba nabubbi kaluluka nyanzi nyanzi yali akuwangudde era nsereko nkugamba this is your last term to be in parliament this ne segirinya akusinga is... nserekubakiki kyokoledde abantu bomu kampala central what have you ever done for the people of kampala central tell me something oba wali ozimbyeyo toilet okola oli muddiiru oli muddiiru nsereko mbuulira gwe omusajja omusiraamu omuzikiti gwokuweryamu awo bagututte nsereko abasajja abasiraamu babasse ekampala tosobola nakkeera kumakya n'osituka no nobuuza ripooti z'abasajja abasiraamu naye you have a cartes of coming and start backing wenawena ng'oyiika n'endusu woti ku bobi wine eh? nsereko njagala okugamba fe sometimes we don't even have we you are a failure i want to tell you nze kojja omugezi ne bwe mba njoza manyuma g'abakadde wano oba nkola mbalalu its my profession naye gwe yuwa eferiya obba akalulu okabba bubbi nsereko tebasobola nakulonda kuwa lc1 kati ovuddeyo kubanga mmwe ekibaluma bobi wano bwe yavaayo nakomenti nga ku bayimbi ekyo kyagenda gundi namba ayinza atya okuvaayo era atukoze ki museveni has reduced you nsereko taatawo buli lwakulaba taatawo museveni yamusanga be basajja abagagga mu kampala bakitaffe be baali abasajja baali bebbirira ne baweereza zibaasi eruweerezo zitambuze amaguzi ga gundi nze kitange yasakurifaisingakoawo gundi ye nambaawo yali akolera ngaebyokulwanyisa mubireeta ne babikola kyova olabanga muli nnyo mu transport omukitegeera so nsereko njagala okugamba you don't have any odosity okuvaayo nojja otandika okuvuma omuntu ayogerera just okuzibula bannauganda amaaso nsereko mwe okubeerawo kwokutta abantu mu kampala constituency yo bano abasajja baavayo ne batta abantu ba ne batta abantu wana baasukka ne mu kikumi naye oliawo obutise matama mu bantu be batta mulimu abakwano bo mulimu basiraamu banno mulimu bandi naye ovudde awo obutise matama nolwo mbu naye kivuddeyo mukyogera eri abantu mbu kituyita ababahugundi nsereko am very very smart I'm very very very smart. Eyo ka video kozjeyo noleta na bwe naita Fred na kugamba nti Uganda okuterera. That one has been doing it Museveni achikoze. Atensereko it is suspected that nti gotambuza n'obutu obwo. It is suspected jangu okoleki kubanga nze sikulabangako I still treat you as a suspect. then bwendikulabako thats when i will sent wakikola naye for now nkugamba it is suspected nti gwotambuza obutwa ate especially obutta abasiraamu it is suspected wamukitegeera mbu bobi wine avuddeyo mwayagala nnyo bobi wine atudenounsinga ate naddala nze nerumbuye bobi wine because is very smart bobi wine is very very smart nsereko gwotambula from one tv to another mbulira bobi wine gyalaga otambula from one tv to another ani asasulira airtime yo because you are a state agent that one am sure era buli nnaku tusiba tugamba abantu ne tubagamba bannange ensereko is a state agent nga muwakana tubabagamba dda bano bannayuganda ne tubagamba bannange ensereko is a state agent nga muwakana kati mumulabye ow'empaka akunama ebiri kati mbu kitandise okweyogeza mbu kyeyogeza bino nti this is a political activist human rights political activists my food these are not human rights political activists these are goons these are thugs these are bigots that are going around preaching hate speech hiding behind fake accounts to insult other people now there is tremendous proof nti bakozesa fake accounts they started a hate campaign nti mugende muvume abantu on social media i can tell you you've made all insults against me whereas i don't wish that you be extradited but i want you to know that one day you're going to be accountable for those acts zobadde ovaayo n'olimbirira abantu ne muvuma bannammwe ne mufuula bannammwe ne mufuula amaka gaabwe and now ababadde babasponsoringa theyar bigots ababadde emabega sponsoring these people bavuddeyo katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba kyaitwani ebadde emabega w'omuntu gikooneko ojja kulaba okumanya nsereko oli mugwagwa nnyo oyo mukama wammwe gwemusavinga abaana be babatta mu novemba yavaayo n'agamba theywere terrorist bannange katonda bwakummanga common sense abaakukoze bubi katonda bwakummangako akagezi akatoola abaakukoze bubi naye ate bambi this guns kati thisemu biri nsereka ebigambo byobadde oyogera ku live yo gy'okoze olwaleero obadde weeyogerako it is you who is a goon it is you who is a terrorist it is you who is everything museveni yavayo wano naclaiminga nakugamba nti we killed them because we killed them eh? museveni has practiced tribalism baministers mumalaba bagira bonna bonna banyalwanda bonna museveni has practiced nepotism secretarialism corruption atutiba byettaka ly'abantu nga mwegansereko mulaba because you are paid to talk and act stupid thats why your brain sees to exist bino ebintu temusobola kubyogerako tugenze maaso muwulirize ebigambo bino byekibadde kyogera kibadde kyeyogerako kyennyini nnyini bwobadde osuubira mbu ohatinga bobi wine ne you have demonstrated yourself oweyambudde osigadde bwereere wabadde amwogerera you can see all those that have posted are the people that have been supplying fake information, supporting the supply of fake information, promotion of terrorism through this. Because this is terror. And I can assure you, if you're saying you want to share everything, we've dissected everything. Babuma, the royal family, mm -hmm. they mm-hmm. insulted the kingdom officials, these politicians were nowhere to say please stop omanyi bano ba museveni gundi kadas baba tumanyo kino munyina okukyegendereza baagala nnyo okuseparatinga buganda ku bobby wine you have tried your level best okuseparatinga buganda ku bobby wine kyova olabanga ku cbs gwensere kwotwalayo egundi e, e, zeze empale zeze zikulinga ezamukama womuseveni bobby wine tasobola kgendayo mwayega akuwa platifoomu naye bobi wine tasobola kumuwa gundi mwaguze nnyo okulaba nga museparatinga gundi since when mumbulire ever netuvuma kabaka since when since when we've reminded them netubuuza nabagereka nti tolabanga omusajja waggwawo oh. if i ask nabagereko okumurimindinga nti osobola otya okubeera ne kabaka ngaayambadde vesiti gyali mu buli munansonyiwa okwogera ebintu bino ng'omulaba afaanana bw'atyo mwena mwena baalaba ssaabasajja kabaka ng'ava enkoni mwena mwena mwalaba nga ekooti emwambadde kati oli naabagereka naye bamu if we remind them oba lwakuba mulina minister of education afaanana bw'atyo tugenze mu maaso seruka mamayute bwe bakutte ku lirye n'abuukabuuka calling my president serukamamayute calling my president serukamamayute wano nga wali wesitula wena wena ogenza oyambadde n'akakofiira aka red wena wena mba otulimbalimba mba oli wa people power we are very smart kyova olaba nga twakukuganyirawo we knew that you are a state agent mukijjukire kyonna kyonna n'ebitegetege nga kiri emagere e bonna bonna bagenzeyo bonna bonna wawakana wano n'ogamba mbutokola ki tobeerangako magere naye netukugirayo ekifaananyi netukulaga oba okitegeera netukulaga nti waliyo oba okitegeera kati oyita my president serukama mayute gwe serukama mayute my foot They did not come out to condemn them, not even to distance themselves from these bigots. By the way, ladies and gentlemen, these bigots are not many. But abantu abali be balinga abapromotinga racism mu nsi ezimu tebaba bangi. Omupiira gwa Bungereza bwe Saka ne every now and then. The videos are there and we've stored all information insulting the royal family insulting the children, insulting Wasad, insulting everyone. And their backers, olwaleero kasita nammwe abantu you've seen their backers. You've seen their backers. Now they are coming out to call them political activists. These idiots that have been preaching sectarianism, that have been preaching genocide, conditions are the same for everyone? They have been preaching hate speech. And you say you're going to go to foreign countries and say these are the righteous people? Because they think they have monopoly of opposing the government. We can all oppose, but oppose. Okaulira ako ke kalibalima. Ako ke kabaluma. Monopoly of opposing. Aka opposition yako kabaluma. Mathias Mpuga wali awe office baluma. wamukitegeera miliyoni ebitaano gavumenti zeri supposed okubeera nga eziteeta mu nuupu ate nuupu yo neziteeka ewalala zibaluma nnyo nonsereko alina akabinja ke kanene nnyo ne beesije mwali ekintu ekyo mbu monopoly of opposing kibaluma nnyo fenna tuopposinga mu seven for rio tetulimba uh. oppose respectfully. You must know your leaps and bounds. And for sure we shall pass a law. I can assure you, you can run however far you run, you'll pay. The Jessica Nyanacho is imprisoning them. They must pay for the damage they have caused. Because you zino innuendos the Bakura, the propaganda of bakola, damages someone. That is why anyone who publishes anything false must pay from their pocket. and you know ainako ebisajjasajja bye whatever you do you're not going to intimidate um, nze ndi an intimidated for me i can tell you you can intimidate others biki awo bemwasiriwaza if you don't join us you blackmail them okay kakati nsereko njagala okugamba try oba oli musajja olina obulima wa bubiri oba oli musajja ekyatuuka ku judith babiri ekyatuuka ku ono omukyala yali e, wa kcca jennifer musisi olowooza bo tebaagala uganda judith babiri etayagala uganda bw'oba olina obulimaawa bubiri nsereko announce nga zaake we yabadde afuluma e uganda nti ojja ukke nsereko announce nti ova uganda era mpozi genda e dubai genda wawaw naye jangu mu european countries oba america oba north america genda oannouncinge nti onfuluma ebweru then you are going to see that we, we, we can intimidate bino bewajjanga wano noyagala okulimbalimba abaana omitinze bamindset abaana abantu oyagala okubakola ki okubattira future yaabwe omitinze abaana kati bwoba owepankansereko njagala mumuŋambire nti kojja omugezi akugambye bwoba wepanka nti olina obulimaawa bubiri gweno engeri gyoyogera kirabika ne, ne, ne bosco yakwazika akalima awake akafedinga jangu announcinga teka ku social media yo nti am heading to us then let us meet kubanga nsereko njagala kugamba you are a candidate in icc you are a candidate you've been contributing to all the atrocities that have been committed by the regime of Museveni. You have a hand in them. I want to assure you you are a candidate at the International Criminal Court. This time we will won Fulme Uganda. Gezako Fulme Uganda. Never tunakumanya. Then you are going to see. Kubanga go echikuruma Bobby Wine. Echikuruma Bobby Wine. Nsereko soka wetereze. ba MPs bo banna banna banna banna segirinya yakajja just a few days asobodde okusekiwalinga eddwaliro wakiri gwe zimba zimba zimba abaana batunda chapati bwogende bo singova kuba MP nsereko Muhammad what are you going to do abaana bo babo wabadde obateeka ku Facebook mbuwelino mwana w'emyaka 10 omwana wo w'emyaka 10 10 emeka akulaba what is the future abaana bo tebagenda kufuuka nga boolanya kati abali e dubayi abaana bo tebagenda kufuuka nga bakatumba wamala abali ruddawa education yaffe yonna yonna mugisse mu abaana bamwe basomera bweru nsereka abaana bo nkimanyi bali mu international school nsereko birungi alina amakulu ekibi bannayuganda bano abasajja okutukugirako bwetuti because we don't do critical analysis mu bwogedde kyekyo ekizibu kyenjagala okubagamba buli muntu yena yena avaayo okwogera there is a reason lwaki ayogedde di lwayogedde era ekintu ekyo lwaki akyogedde bansereko bano muyinza okulaba nga babadde n'omukono mu kwabudakitinga gundi kubanga nsereko ize muntu wa diiru nsereko ashuwalinga bali bambi omanyi bali aba bebafu abo bemulaba abo abavandimu abo bebafu wano kashumba yavaayo nayogera ekigambo ku katikkiro nga tekimwina kyemwamukolako nsereko ogwo gwembuuza lwakuba gashumba mumitinga nga munywa bukyayo eyo nemunyumya ziddiiru kati olw'okuba pulezidenti waffe avudde munoonyeza bobi wainnaye mujja kumufuna ate mmwe ensereko mbakakasa you will end up kneeling down for bobi wine mark my words mark my words mugenda ku endinga up nga munirinze down because bobi wine has surprised you guys who is this guy to be loved all over the world bobi wine alina akawunti ku facebook ne, ne, ne, ne president wa america tagirina bobi wine is being followed everyone is asking buli kintu kyateeka ku peegi ye waliwo baanalysis ba, ba, ba, ababikebera is being followed by over 3 million people museveni how many millions are you, have you been followed mwagala uganda nga eri bwetyo mwagala uganda nga uganda bwebeera bwetyo mwe mufunamu amasomero 2 years tegasoma mwemufunamu olwokuba abaana bamwe bakola ki bali mu international schools lwaki temuva ku bannayuganda lwaki temuva ku bobi wine muve ku kyagulanyi abaluma nnyo gyali temujja kumanya gyali ate kano kakomawo empale zigenda kubalebera kano kyagulanyi kakomawo empale zigenda kubalebera njagala okubeebaza nnyo mwenna abakola muganda wange lubongoya nkwebaza nnyo lubongoya omulimu gw'okola however all the trash they are talking about abantu bebakkubira essimu you are very welcoming kyekyo kisinga okubaluma however all the trash they are talking about you we are going to rescue our country however much it takes nokiraba kyonna kyonna kyogera kikola ki genda ozanye playstation nsereko bino ebya politics tobisobola bobi wine mazzi mawanvu temumusobola bobi wine mazzi mawanvu mwasuubira wano bobi wine lwe baavaayo ne bamukuba amasasi wavaayo kyoyogera wano bobi wine webakutta abaana wavaayo nekyoyogera kati olwokuba omuntu abikudde bannayuganda amaaso mwe muli ku, ku, ku sente zamiwi wa musolo muyina contract mtn yabawa contract olwokuba mukalinga out mission ate nsereko i want to assure you this nammwe mwena mwenna abagoberera bano abasajja bagamba nti bw'otambula n'abambejja if you work with the royals it doesn't make you to be a royal nsereko njagala okupromisinga tolowooza nti wali osinga alonda nyakayirima tolowooza nti wali osinga kaweesa tolowooza nti wali osinga kajenzi bajja kukozesa olunaku lwobwe lunaakoma wali you will be slaughtered like a chicken kino nsereko nkikuddamu nkikurimaindinga because olinganga ali kumukuwujja ekiwojjolo bw'omala okuwujja ekiwojjolo thats when kati nsereko kankuwa ekizampo munansonyiwa mwenna mwenna because i know this life is being watched by over 18 bw'oba owujja omukyala ekiwojjolo omukyala bwe bakuba bakuwujja ekiwojjolo oyinza okulaba omwana muwala n'ogamba am talking on the man's perspective nolaba omwana muwala n'ogamba era oyo bwe mukwatako bakugambye omwana muwala alina siriimu n'owakana tubagamba mbaletera perception eyo mugitegeere omwana alina sirimu naye bwomala okumuwujja ekiwojjolo ngaolwotandika okulaba entaanayo ngaolwotandika okulaba ngaoyiye ekisipi kikkubye kati thats when you are going to realize nga museveni tumugjeeko its going to be too late nsereko gwe ogenda kujja otandike n'okutwe bannange nze ndi muganda munnammwe we are not sectarianism we are not tribalism This people power, this noob, we are not tribalism. That's why in, in, in, in the coming two months, we're going to having a conference. Mugenda kwebuza. You have done all our level your level best. Okubera nga mutaninga down. Mukimi muki pingira bana Uganda mutanuru. You have done all your level best. Nsereko wano bali ba slaughtering abasilamu. Where were you? mwabasiraamu mwenna mwenna mubadde ruddawa omusajja fred lumbuye avuddeyo azuukusa bannauganda you are terming him to be a goon work with him mubuuze information evaawa nze nsereko bwe nzija nenkubuulira performance eyo mukyalawo ng'agimbuulidde nsereko kati kino kitegeere nti bwe nzija ne nkubuulira pafomensi eyo mu buliri nga mu buliri obeeriwobeeramu ggwe ne mukyalawo livaloni buno obuwala bw'oyendako gayo weebuuze mukyalawo ani kiki where do i go wrong bwe nzija ne nkubuulira nti nsereko tomalaako nsereko olinganga simanya kiki dayo otule n'omuntu gw'opafoominga naye kyova olaba nammwe abantu bali mu gavumenti muddeeyo mwebuuze where do we get the information weare not your enemies kojja omugezi nze nebamunantumira bakwano bange bonna bajje baŋambe mbu i have to stop about to talk about politics I'm, i'm not doing anything harm i'm not violating any constitution sirina muntu gwe nali nkubye essasi sirina muntu gwe nali nzibye sirina muntu gwe nali nkoze eki nze nzijja wano kuzi nze ne muganda wange rumbuye ne gurupu yaffe ffenna nga tukulembeddwa pulezidenti waffe kyagulanyi tuzibula bannayuganda amaaso bemusibidde mu kizikiza ne musuubira nti mwe life is meant for you ne musuubira nti mwe mwe muli supposed okutwala abaana bammwe mu heritage academy nemusobola nti international schools zezirina okubeerawo no that won't work that will not work ffe mujja kututta mujja kutukola byonna naye ate njagala okubagamba gye mukoma okutukakkanya ate gye mukoma okutukola ki bobi wayini abasiriikiridde temumanyi kyazaako nekino nkibalayiridde kino nkibalayiridde singa munalaba bobi wayini bwanakomawo bwati mugenda nakupama mumpale gyemulina so nga maliriza nserekuka mumalirizaawo nsereku nkuwonize bwoba oli musajja ngaolina obulimaawa bubiri jangu olage nti ojja nsereku tugenda kukwekwatirako tugenda kulimitinga okuba nga tokyalina nsi bagenda kuteekako travel ban buuza buuza eh, olanya genda ogenda kulaba so gwe kankuveeko kankuleke nebaza nnyo abantu bannuupu mwenna ababaddewo okuva ku pulezidenti waffe pulezidenti sebo otulaze nti emirimu gyaffe gye tubeera emirimu gyaffe ogi akinolejinga bano kakibalume kibadugudde begende betugira ku minyaanya pulezidenti wange thank you very much fe mumaaso go tulabikanga bapolitical activist bone bwe tunalabikanga bagunuzi bapropagandist baani infront of you nan infront of bannauganda bwe tuba tulabikanga bapolitical activist thats okay because we have highlightened tuzibudde abantu bangi nnyo wa mukitegeera so president sebo webale nnyo webalire eddala nobody will bring you down batugoba ku bu tivi byabwe tivi yaffe ne tugiteeka wano era nammwe mwena benna abali e uganda abagula data bannange mwebale nnyo mwebalira eddala n'ekirala njagala okwebaza management ya nop ngekulembeddwa owekitiibwa secretary general louis rubongoya dr hildeman ekintu kyewakoze kyamaanyi nnyo waliwo abantu abamu sijja kugaana gwe bwoba waganye okuwaayo information ku fred owawaganya okutaipinga nkimanyi nammwe mukikolera eyo oba mukitegeera emulimu gwemukoze bannange mutulaze nti we are not alone mutulaze nti emirimu gyetuvaayo emirimu gyetuvaayo netugamba nti katukoleki katwewe wallahi bantu mmwe allah abawejjana Allah mwebale nnyo banyinaze mwe mwena mwena waliwo manyinaze saagala kumwogero we canada abantu mwe can you imagine abantu babadde bakuba amasimu babadde bateeka takishi police takishi ministry of internal affairs nga bagikubira amasimu straight ne bayita ba interpreter baana mmwe baana mmwe ate kati mukiraze im very proud of you our followers im very proud of you bannange omulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo mwebale nnyo mwebalire eddala we are not alone naffe kyetuba promisinga ne muganda wange rumbuye bw'anaavaayo insha allah ngen agenda kulaba buli kimu kyonna agenda kulaba buli kimu kyonna kyonna buhashtaga bonna bemukoze mukontinuinge mukontinuinge mukontinuinge okuinfominga gavumenti ya ttake nti abantu ababadde bakoze kino bantu ba terroristi mwebale nnyo emirimu mwebale nnyo mwebalire eddala banyinaze mu ababiri mu biyumba nkimanyi mubonaabona nnyo baganda bange mu abali e uganda nkimanyi kaddata ka ssente ntono livaloni fe abaleera ku wifi ne bannange mutula z'omulimu gw'amaanyi lumbuye bw'anaavaayo n'adda ku akawunti ye n'alaba biryo byonna byonna ate agenda okubasabula kyemwabadde musuubira nti within ewateva mwagala kumuteeka mukugugu nabagambye lumbuye lumbuye enjovu tasobola kujja mukaveera mwalese buveera mwabadde musuubira nti lumbuye musobola omunyiga bwe buti lumbuye mazzi mawanvu amanda kamera nkulamusiza mukwano gwange so banange temuzikiza bananga abaana be uk mwebale anyeneze patricia sewungu muganda wange kato kimera mwebale kuteeka naye uk bebadde batu kikyekyo kigenda maaso who is this rumbuye gwensereko kagege ne bageza bakusiba tewalina muntu asobola kuvaayo naye rumbuye omulamba bw'ati rumbuya atadde ensi atadde ensi yattake ku stand still so mwebale nnyo mwebalira ddala am very proud of you temujjangaoko bannange mweyongere we are the winners fe weare the winners fe buli h and every incident gye batuteekamu bana abasajja we come out winners tuba demonstrating nti ne mu diaspora naye tuli bakabi tuba demonstrating ndi ku ground ate tuli bakabi museveni twamukuba akalulu fulati akimanyi nti neyo office gyalimu agirimu irigale ne mu diaspora mu demonstratings nti muli bakabi mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gw'omukoze mweyongere maaso naye mbasaba munootinge buli muntu yenna yenna abo bamodolo nsereko mufune ka bulaka buuku kamwako mukanootinge mukanootinge mukanootinge mukanootinge munootinge then after math yalumbuye bwavaayo bwati tugenda kudiginga diipu kyazze kitya baani abakibaddemu kubanga bano abasajja tebasobola kuva uganda ne bayingira buyingizi ttake baafunye batya egundi kubanga abantu ababawa passport kino kiddayo ku gavumenti ya uganda gavumenti ya uganda this justifies that ugandan government is a terrorist government mwawa abaterrorist gundi visa mwawa abaterrorist passport ne bajja ne basaba nga beekwese nti bajja kwateninga bivvulu ne bajja ettake ne bakomentinga illegal activities tugenda kutandika okudiginga deep buli muntu yenna yabawaddeko eyabayambyeko abantu bano wait you are going to serve wait you are going to be paid buli muntu yenaena eyarendalinza omukono kubantu kukuwamba kwalumbuye kukubeerawo nga lumbuye taliiwo mugenda kubeera nga musasula kyonna kyonna wait so mbebaziza nnyo bannange mwenna nyinza okwogera nenkya ne bukya ne on behalf of abantu ababeera abeewaayo aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, abasalawo abatalafiya weare very proud of you thank you very much bannange message zenyina muno message zenyina muno mpitirivu message zenyina everywhere mpitirivu very constructive messages mulina wiring noyi bannange baanammwe museveni bye bino byokola ki bye bino byosubwa bi